السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناه حليمه العتيقي اليوم ان شاء الله نشارك معكم يشبون كتجي البنات لذيذه آه، وغنجربوها على حسابي تجي فنه طحين على حساب الخليط عندنا خماره وحده كاس ديال الزيت كاس ديال السنيده واحد آه، ربع ديال الزبده ثلاثه البيضات طريقه ديال الملحه ونسموه بالحامض اللي ما بغاش يدير الحامض يدير الفاني البنات بسم الله ندير الزبده الكاس ديال السنيده بلا طريقه ديال الملحه ندير كاس ديال الزيت بسم الله ندير دوك القشور ديال الحامض نبقاو ندير كوفيت ندخلهم الزيت في الزبده غنزيدو البيض عندي لنا ثلاثة البيضات البنات كاملين نزيد البنات الطحين شويه بشوية نزيد الخميرة Verschiebe ich هي البنات بعد ما جمعت هي العجينه مع هكا تكناطبه متكونش قاصحه القياس اللي بغيتو حيت ملي اللي بغيتو انا غندير هكا ندير هاد القياس هدا مغنلصقش ما غنلصقش وحده على وحده غندير غي وحده وحده نتوما بغيتو تلصقو حبه على حبه حبه الاخشه غادي تصغروا انا غنبقى هكا تنكمل ونخشيها في الفران حطهم وبعدهم من بعضياتهم حط فيهم الخميره باش ما يتلاصقوش لينا نكملهم نديرهم في الفران عندي سخون غنقصو نديرهم نخليهم تيطيبو على خاطرهم عاد نخرجهم باش نكملو ليهم finition. هاي لي شبون البنات مني جبتهم من الفران هاهي طابت تحمرات وخصني ندير لها confiture. بسم الله الكوفيتير جاري البنات غنزيد عليها مزهر نزيد عليها نعبر لكم باش تعرفوا هنا نص كاس ديال المزهر غادي نسخنو معاه واحد شوي عاد غنديرو بسم الله عيد جبدوها من الفران سخونه البنات ديروها نجيب الكوك ها هو الكوك البنات الكوك غليظ الكوك مزويون زويون نبدا نحيد من هنا قطروها البنات ما تخلوش فيها داك بزاف ما تخليوش في الكوفيتير بزاف نحيدو نديرهم عاوتاني اها وكيدي باش ما تبقاش تلصق ليا هما البنات كنحطو حدانا في بسيط ونحطو فيه ناخدو من هداك الزائد منساوش هادو مع البنات كومش ما ميبقاوش شي وكاع الزائد نقصو منه طبعا هاد الميدم هذا اللي زويون كيلصق كيلصق فيه بزاف ماشي بحال الاخر غنكمل كلشي البنات نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله اش نهائي البنات ديال اش نهائي البنات ديال ليشبون كتجي غزاله البنات كتجي فنه نتمنى تجربوها الا جات غزاله فنه تا داك الكوك البنات انا درت رابعه كبيره ديال الكوك فنه تجي هشيشه كي جات من الداخل جربوا غتعتمدوا نتوما البنات كي جات خليتها طابت على خاطرها في الفران هشيشه مرمله جات فنه وبالصحه والراحه الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدخلنا واحد لايك للتشجيع وشاركوه مع الاهل والاحباب ديالكم وشكرا على المتابعه وبالسلام عليكم البنات